Père te pour ce jour. Aide-nous à voir dans ta parole. Donne-nous la, compréhension. Rends la parole claire dans nos cœurs pour que nous puissions atteindre d'autres personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 4. 2 Corinthiens 8, verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints l'assistance qui, qui nous conduit, la communion qui nous conduit à pouvoir assister les saints. Vous voyez ce que nous avons lu dans le chapitre 1, verset 9, la communion avec le Fils. Ensuite, nous avons la communion avec les saints. Nous abordons Jean chapitre 1, verset 1 Jean chapitre 1, verset 3. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Ce que nous avons vu ici, c'est l'apôtre qui parle en tant que serviteur de Dieu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, nous les apôtres, l'ensemble Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Comme nous considérons ces trois passages que nous voulons, que nous avons considérés, nous voyons le mot communion. Il dit que nous sommes appelés à la communion avec le Père, le Fils et les saints, ainsi que les serviteurs de Dieu. Ce soir, en considérant ces versets, nous considérons l'appel divin à la vraie communion. Dieu nous appelle. Le Père lui-même nous appelle. Il nous appelle à la communion avec son Fils. C'est un appel venant de la part de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Comme nous l'avons lu, c'est la communion avec Dieu, le Père, le Fils et les saints, les saints, les serviteurs de Dieu. Numéro un, nous ne pouvons pas parler de la communion transformatrice avec le Fils. Vous venez au Fils avec euh, la repentance en tant que celui qui vous sauve. Il transforme votre vie. Il transforme votre vie. La communion transformatrice avec le Fils. Deuxième chose, c'est la communion véritable avec les saints. Vous êtes maintenant amené dans l'assemblée des enfants de Dieu. Vous êtes maintenant conduit dans l'assemblée des enfants de Dieu, dans la communion des enfants de Dieu, dans l'assemblée des saints, vous êtes dans la communion avec d'autres croyants qui ont la même foi précieuse que vous. Oui, nous sommes aussi en communion avec les serviteurs de Dieu, avec les apôtres de Dieu et les prédicateurs, les pasteurs dans les églises. Et il s'agit d'une communion fiable avec ses serviteurs. La communion fiable avec ses serviteurs nous parlons de ces communion pas comme quelque chose qui vient, qui passe. Ce n'est pas que vous venez, vous passez, non. Vous, vous, vous venez, vous recevez, vous réagissez et vous recevez. Vous bénissez et vous tirez profit. Cela veut dire que vous venez à ces saints, ils vous donnent et vous leur donnez. Ils donnent et vous leur donnez. Comme nous parlons de la communion de Dieu, vous recevez de ces saints-là et vous réagissez en retour de manière réciproque. C'est réciproque. Ce n'est pas dire que je suis membre de l'église, je suis en communion avec les gens et ils me nourrissent, ils m'aident, ils m'assistent, ils prennent soin de moi. C'est ce que, c'est ce qui est la communion. Oui, n'est-ce pas que c'est merveilleux dans cette communion. Tu sais, lorsque je suis malade, lorsque je suis malade, ils viennent et ils prient pour moi. Ils partagent la parole, ils lisent la parole de Dieu. Et moi, je ne donne rien en retour. Ce n'est pas la communion là. La communion, c'est deux pôles, c'est deux côtés, deux, deux côtés. Oui, les saints les saints ont donné, oui. Dieu a donné des choses. Si nous sommes en commun avec Dieu, il nous devons lui donner aussi quelque chose en retour parce qu'il a tant donné à nous. Nous devons aussi le faire de la même manière. Pour les saints, dans l'assemblée de Dieu, nous recevons de la part des saints et nous donnons en retour. La même chose s'applique aux serviteurs de Dieu. Nous recevons de la part des serviteurs de Dieu et nous leur donnons en retour. La communion avec les saints c'est que la communion avec le Fils, c'est que nous nous nourrissons de sa parole. Nous embrassons sa volonté. Vous n'allez pas dire que vous êtes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et que vous ne vous nourrissez pas de sa parole. Pour embrasser sa volonté, l'aimer. Voici, c'est là la communion. Nous aimons sa parole. Nous aimons simplement la parole. Nous aimons qu'il nous parle davantage dans sa parole. Nous apprenons de ses voix. Puisque nous sommes en communion avec lui, il nous donne et nous sommes vraiment empressés d'apprendre de ses voix et nous obéissons également à sa parole. La communion avec Dieu, la communion avec le Fils, comme il nous enseigne sa parole, nous obéissons à sa parole. Nous nous retirons, nous nous séparons des loups, les loups ravisseurs, parce qu'il est le berger, c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige, nous nous retirons, nous nous séparons des loups. Ce n'est pas seulement ce point-là, mais également nous cherchons sa sagesse. Quiconque a Christ en lui, nous avons sa connaissance, sa sagesse, nous cherchons sa sagesse. Le S, c'est que nous puissions, nous, nous, nous, le L, nous, H, H, nous cherchons nous aidons, nous contribuons à son œuvre. Nous devons consacrer nos vies à lui. Et c'est alors que nous aimons, nous apportons notre soutien dans son œuvre. Ensuite, nous augmentons, nous croissons, nous, nous croissons dans son témoignage. Et nous sommes en commun avec lui. Ensuite, nous sommes, nous devenons témoins et nous grandissons, nous augmentons notre passion et nous, sommes, nous, nous augmentons en tant que témoins. Ainsi nous voyons, nous magnifions, nous louons sa dignité. Il est digne, tu es digne de recevoir toute la gloire. Toutes nos vies sont passées pour célébrer le Seigneur. Nous voyons, c'est la communion avec le Fils. Mis à part ça, nous avons la communion avec les saints. Nous voici à l'église. Nous disons que nous sommes en communion avec les saints, avec les enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire Le F, c'est que nous pardonnons et que nous supportons. Beaucoup de choses se passeront, bon nombre de choses se passeront entre nous et les enfants de Dieu. Si nous sommes en une communion véritable, nous pardonnons et nous supportons. Nous nous édifions l'un l'autre, les uns les autres, et nous partageons ensemble. Vous partagez la parole de Dieu ensemble, les témoignages ensemble, vous vous donnez des encouragements ensemble. Cela vous amène à vous édifier les uns les autres le, nous voyons le L là, ce que nous, nous aimons les uns les autres. Nous nous élevons les uns les autres. Peut-être quelqu'un est vraiment à terre, abattu. Et tu dis, ah, pourquoi tu, suis tu abattu ce temps-ci Tu l'élèves. Il est attristé, tu l'élèves. Il est abattu, il est angoissé. Tu, tu l'aides. Il est dans un problème. Tu viens pour l'aider. Le haut, c'est que vous observez les uns les autres. Le frère n'a pas besoin de venir, la soeur n'a pas besoin de venir pour dire Ah, je suis abattu, je suis dans la tristesse. Non, dans la communion, nous, nous, chacun ne prend pas ça. Nous n'allons pas en rang dispersé. Nous ne sommes pas indifférents les uns les autres. Non, mais nous nous observons les uns les autres. Ensuite, nous nous, nous avertissons les uns les autres. La communion, ce n'est pas le fait de sourire seulement. Hein. je Ce pas seulement de se sourire les uns les autres. Oui, peu importe ce qui se passe, tout va bien. Non, mais nous donnons des avertissements les uns aux autres. Le S, nous nous servons les uns les autres. Nous nous servons dans l'amour. Nous nous servons dans la foi avec tout ce que nous avons reçu et nous nous servons les uns les autres. Le H, c'est que nous nous aidons les uns les autres. Ensuite, et comme nous pensons à cette communion, nous nous intercédons nous intercédons les uns pour les autres. Peut-être ils ont le problème. Il n'a pas besoin d'aller dans la, dans la classe des guerriers de prière, prière avant qu'on ne prie pour lui. Non, nous devons prier les uns pour les autres. Paix, c'est que nous, nous plaidons les uns pour les autres. Vous devez comprendre cela. Peut-être vous n'avez jamais pensé à cela. Voyons ce point dans Romains chapitre 15, verset 1. Plaidant les uns pour les autres. Romains chapitre 15, verset 1. Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, oui, nous, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous ne devons pas nous complaire à nous-mêmes pour dire, ah, voici ce que moi j'aime, voici la direction que j'aimerais prendre. Non, mais en faisant les choses, vous devez penser aux autres. Vous voyez, on dit le verset 2, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Vous pardonnez, vous supportez, vous édifiez, vous aimez, vous élevez, vous observez, vous avertissez, vous servez, vous aidez, vous intercédez et ensuite vous plaidez les uns pour les autres. Comme nous parcourons la communion avec les saints, ici le F en anglais c'est il n'y a, a pas la peur. Si vous avez la peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche la communion, la communication interactive, mutuelle, ne coule pas correctement. Le F, il n'y a pas de peur, de crainte. Le E, il n'y a pas d'envie en communion. Le L, il n'y a pas de mensonge en communion. Vous êtes transparent dans la communion. Parce que vous êtes en communion, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de sournoiserie, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'oppression dans la communion il n'y a pas de guerre. Des guerres, il n'y a, pas de conflit. Lorsqu'il y a une véritable communion. Ensuite, il n'y a pas de, commérage. Si vous êtes libre avec quelqu'un, il peut vous raconter tout à propos de sa vie. Il peut vous dire quelque chose à propos de sa vie privée, de sa famille. Pour dire, mon frère, tu sais, tu, ma, ma soeur, tu peux prier avec moi. Mon mari, il traverse ce problème-là. Mais nous ne prenons pas cette requête de prier là pour aller colporter, divulguer cela pour causer du commérage, de la diffamation pour l'autre. Nous n'allons pas vraiment diffuser nous n'allons pas diffuser cela sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, ceci arrive à telle soeur, hein. ceci arrive à tel frère. » Il n'y a pas d'hypocrisie dans la communion. Nous ne nous traitons pas de manière hypocrite, comme si ah, je l'aime. Mais au fond de moi, il n'y a aucun amour dans mon cœur. Il n'y a pas une mauvaise volonté une mauvaise volonté à nourrir, une mauvaise volonté. Il y a encore des secrets qui sont cachés là-bas. Ensuite, il n'y a pas de, de l'orgueil dans la communion. On a dit numéro un, il n'y a pas de peur, d'envie, de mensonge, de, de, de, de, de Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de mauvaise volonté et il n'y a pas d'orgueil. En pensant à la communion maintenant, des serviteurs de Dieu. Et lorsque nous parlons des serviteurs de Dieu, je pense que vous devez régler votre pensée. Parce que parfois quand nous disons pasteur, pasteur, cela se réfère, on se réfère toujours au, au, au surintendant général, au geste. Vous devez aussi considérer à votre pasteur local dans le district. Il est aussi un serviteur de Dieu. Et vous devez être aussi en communion avec son pasteur local de district. Peut-être si nous sommes dans la cité, dans la ville, nous avons nos pasteurs de groupe et ensuite nous avons nos pasteurs de disciples sont maintenant sous les pasteurs de groupe et les pasteurs de groupe euh, sont sous le, grand pasteur et les membres tous, entiers regardent aux pasteurs de groupe. Maintenant, quand nous disons pasteur, nous nous référons à toutes ces catégories de leaders qui sont en nous, qui sont avec nous. Lorsque nous allons dans les régions, le pasteur régional là-bas, il est aussi serviteur, il est le pasteur de toute la région. Nous ne nous référons pas à une seule personne maintenant dans l'église pour dire, ah, quand quelqu'un parle, quelqu'un dit de prier, ah, prier pour le pasteur, prier pour le pasteur, on, fait, on ne fait que penser aux gestes. Ce que nous disons maintenant, ce point-là s'applique aux dirigeants, à nos mères, à nos sœurs, à nos mamans dans le Seigneur ce mot, le mot passion dont nous parlons, parce que elle gère des choses. Elles sont aussi des servantes de l'éternel. Et elle gère, elle surveille d'autres personnes. Ceux qui sont dans la session des enfants, les serviteurs de Dieu dont nous parlons, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont établis, par exemple, sur les enfants, dans la session des jeunes, dans la session du campus. Ce sont aussi des serviteurs de Dieu. Parmi les, les agents de sécurité, la chorale, tous ceux qui sont en plein temps, tous ceux qui ont la charge de quoi que ce soit, ils sont des sceptres de Dieu sur nous, établis sur nous. Maintenant, lorsque le Seigneur dit que nous devons avoir la communion avec les sceptres de Dieu, parce que cette idée n'est pas claire, c'est ambigu pour tout le monde, c'est ça sème de polémique. Je veux que, je veux clairement expliquer cela pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions comprendre le mot depuis l'origine, l'étymologie parce que en grec, on, quand on dit kokononia, on sait que c'est la communion. Oui, c'est bon, c'est vrai. Maintenant, comment nous avons les éléments de la communion qui me montrent que tu es en communion avec moi, je suis en communion avec toi. Quels sont les indicateurs et que nos dirigeants seront dans la localité là-bas, que tu es en communion avec eux. Le F, vous le suivez. Vous suivez ce dirigeant. Vous savez, si vous, vous avez des dirigeants comme nos pasteurs de groupe, il est un serviteur de Dieu. Peut-être dans le groupe, vous n'avez aucune relation avec lui. Peut-être vous ne savez, même pas son, sa manière de vivre, ça, vous ne savez même pas ses attentes. Alors, vous ne pouvez jamais dire que vous êtes en commun avec lui. Vous pouvez servir sur le pupitre, mais vous ne pouvez pas savoir, savoir ce qu'il veut, ce qui est son désir. Vous servez, vous suivez ce dirigeant-là. C'est ce qui veut dire par la communion dont nous parlons. Hébreu, Hébreu chapitre 13, verset 7. Hébreu 13, verset 7. Hébreu 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous, sont qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ici, on ne parle pas du geste seulement. On parle aussi à d'autres. On dit ceux-là. On dit ceux, ceux, ceux qui ont Souvenez-vous de vos conducteurs au pluriel qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été quoi la fin de leur vie. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Si vous ne connaissez pas leur foi, leur conduite, leur dévotion à la parole de Dieu, vous ne connaissez rien de leur témoignage. Comment pourrez-vous être en communion avec eux Nous parlons simplement, nous sommes en communion, hein, et nous, mais la communauté veut dire nous suivons les serviteurs de Dieu. Le E, c'est que nous les estimons. Nous avons de l'estime pour eux. Voyons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12 et 13. 1 Thessaloniciens 5 verset 12 et 13. Nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux ce, au pluriel, ce n'est pas singulier, ce n'est pas seulement le surintendant général, pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous, qui font quoi Qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent et dit d'avoir de la considération pour eux, d'avoir de la considération pour eux. Si vous avez la considération pour quelqu'un, vous n'allez pas mépriser cette personne, vous n'allez pas dénigrer cette personne-là. Si vous avez de la considération, vous n'allez pas faire des choses qui vont provoquer, qui vont empêcher le ministère de cet individu-là. Le L, vous aimez ces personnes-là, vous ne faites pas de manière hypocrite. Nous voyons dans le verset 13 de ce même chapitre. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous Isaïe il a de la communion avec les dirigeants. Vous estimez ces dirigeants, vous les aimez, c'est la communion avec les dirigeants. Et nous apprenons d'eux. nous apprenons d'eux. nous apprenons de. Peut-être un dirigeant s'est levé et il a prêché. Peut-être s'est levé, il a dit quelque chose. Nous ne fermons pas nos Bibles pour dire, euh, c'est lorsque le Jésus viendra que moi je vais ouvrir ma Bible, que je vais écouter. lui, il n'a rien à mancer. Il est un dirigeant. Si nous disons que nous sommes en commun avec nos dirigeants, que nous sommes en commun avec les serviteurs de Dieu, nous devons apprendre d'eux. Je sais que vous apprenez d'eux. Je, je fais seulement des illustrations. Est-ce qu'il y a des apprenants là ce soir Vous allez continuer à apprendre au nom de Jésus-Christ. Euh, vous n'allez jamais mépriser un dirigeant. Vous n'allez pas mépriser aucun serviteur de Dieu. Ouais, parfois, certains de ces dirigeants-là sont plus évangélistiques, sont plus évangélistes qu'enseignants. certains d'entre eux sont plus pasteurs que le fait d'être enseignants. Il s'agit là des différents dons que nous avons. Mais la parole de Dieu, que nous devons apprendre d'eux. Parfois, le dirigeant ne parle même pas. Il est assis là, tout tranquille. Vous pouvez apprendre de son humilité. Vous pouvez apprendre de sa conduite. Vous pouvez apprendre de son style de vie. Vous pouvez apprendre de sa sagesse, de la manière de gérer les choses. Parfois, le dirigeant peut, est en train de prendre l'art et n'est pas rapide comme toi. Mais comprenez, il a de l'expérience une profonde expérience. Il a déjà passé par beaucoup de choses. Il a expérimenté beaucoup de choses. Mais écoutez-le, pas seulement au pupitre, mais allez vers lui en privé pour être conseillé. Un nous devons apprendre. Je prie que vous allez apprendre. Voyons Philippiens chapitre 4 verset 9. Philippiens chapitre 4 verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Je pense que vous allez dire un grand Amen. Nous apprenons le sceptres de Dieu et nous obéissons au sceptres de Dieu. Il se serait vraiment pitoyable si un sceptre de Dieu vous parle pour dire voici ce qu'il faut faire. Et vous voyez, et il a vu dans, les Écritures. Et vous dites non, moi, et je ne vais pas faire ça jusqu'à ce que j'entende de la part de tel ou tel. Qu'en est de ce serviteur qui est là Paul n'était pas le seul apôtre, il n'était pas le seul dirigeant dans l'église primitive. Il y avait d'autres dirigeants également. Nous devons aussi écouter d'autres serviteurs de Dieu et les obéir. Voyons dans Hébreu, Hébreu, Hébreu 13, verset 17. Hébreu 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Je n'entends pas mon peuple. Obéissez à vos et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun davantage, aucun avantage. C'est la commune dont nous parlons, dans la communion, nous les suivons, dans la communion, nous les estimons, dans la communion, nous les aimons, dans la communion, nous apprenons d'eux, dans la communion, nous les obéissons, dans la communion, nous marchons comme eux. Nous marchons avec eux. Nous marchons comme eux et nous marchons avec eux. Cela veut dire que nous marchons, nous faisons des progrès avec eux. Vous dites, ah, il court, je sais pas, il court vite, qu'il continue de courir. Moi, je ne peux pas faire comme ça. Pourquoi ne pas dire, ne pas, pourquoi ne pas euh, dire, faut le ralentir, non. Tu dois rattraper, tu dois vraiment aller pour rattraper le niveau. Voyons Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Maintenant, l'apôtre Paul parle de manière particulière. Ouais, Paul n'avait pas vraiment euh, omis le fait qu'il était choisi pour être un dirigeant. Et pour être serviteur de Dieu, pour être un dirigeant pour les gens, il devait être un exemple, il devait baliser le chemin, montrer l'exemple. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux, portez les regards, portez les regards, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu sont là. Et la communion, c'est que nous marchons comme eux. Et nous marchons avec eux. Le S, nous tenons avec eux. Nous nous tenons avec eux. Peut-être le dirigeant, le serviteur de Dieu a un défi, un challenge dans sa vie. Il est un grand homme de Dieu, est un grand homme de foi. Tu te dis, ah, il peut prier, non Dieu va pouvoir tous ses besoins. C'est un grand homme qui a d'expérience. Non pas besoin de l'aider, non pas besoin d'aller rester avec lui, non pas besoin. Parce que lui, il peut tenir, ah, cet homme-là, cette femme, cet homme-là, mm, mm, non, il est vraiment, il peut tenir par lui-même. Il est fort. Non, ce n'est pas là la communion. Si nous laissons les serviteurs de Dieu en isolation, on les laisse dans la solitude là-bas, seul avec les défis. Non, la communion veut dire que nous restons avec eux. Nous nous tenons avec eux. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4 verset 16. 2 Timothée chapitre 4 verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Vous pouvez comprendre le langage de l'apôtre ici. Il était découragé, il était abattu. Il dit, ah, quelqu'un ne personne ne tient avec moi, personne n'est avec moi. Je traverse certains défis et je courais par-ci par-là, je prêchais partout, mais personne, personne ne m'a assisté. Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Le Seigneur va t'assister. Je dis le Seigneur va t'assister. Il va t'assister au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Vous voyez, il avait des défis à cause de ce qu'il traversait, à cause de, son ministère, les défis, les persécutions. Mais il a dit, le Seigneur m'a assisté afin que la prédication ne fût pas, la prédication soit accomplie par moi. Ce que nous voyons, nous devons les suivre. Le E, nous devons les estimer. Le L, nous devons, devons les aimer. Le O, nous devons les obéir. Le V, nous devons marcher avec eux. Et le H, c'est les honorer. Nous devons les honorer. Si vous honorez quelqu'un, vous n'allez pas tenter de mal parler de sa femme de manière dérogatoire. Vous ne serez pas en train de critiquer ces enfants de manière euh, dérogatoire. Si vous aimez quelqu'un et que cet homme, peut-être vous aimez une dirigeante qui est euh, la femme, euh, la dirigeante des femmes, vous n'allez pas parler mal d'elle d'une manière déguisée parce que nous les aimons et nous les honorons. Permettez-moi de dire ceci, je ne veux faire référence à personne nous avons les enfants dans l'église. Et voici un dirigeant. Il a passé toute sa vie en semant l'amour. Il a dépensé tout. Et maintenant, ses enfants ont grandi maintenant. Ses enfants doivent se marier. Et maintenant, le temps est venu pour dire, ah, ah, voici la volonté de Dieu. Et le père et la mère qui ont été toujours des dirigeants, ils ont été tellement gentils, ils ne veulent pas impliquer. Ils ont dit à leurs enfants, Allez, suivre la procédure de mariage dans l'église. Et ils sont allés au comité de mariage. Et, au comité de mariage, on n'a même pas l'impression, on ne donne pas l'impression que c'est l'enfant du pasteur, l'enfant du dirigeant. Et nous posons la question. Euh, on lui pose toutes les questions. Ne pense pas que ton papa est, ton pasteur. Ne pense pas que parce, parce que ta mère est coordinatrice. Non. Si nous, s'il y a quelque chose à fouiller, si nous allons fouiller. Oui. Est-ce que, pourquoi tout ça? vous voulez chasser l'enfant là de cette église, il n'y a pas de, de sympathie, il n'y a pas de, de, de, considération pour ces parents-là qui ont passé toute leur vie. Nous devons les honorer, nous devons avoir les mêmes sentiments. Si votre propre enfant va au comité de mariage et qu'il y a quelque chose vraiment traité, est-ce que vous allez le traiter de cette manière Nous devons avoir de la compréhension pour dire que cela, ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Nous devons aussi être soucieux de ce qui est un souci pour eux. Ce qui les concerne nous concerne et nous allons prendre cela au sérieux. S'il y a eu des erreurs dans le passé parce que nous avons été négligents envers nos dirigeants, aujourd'hui les choses vont changer. Voyons 1 Timothée chapitre 5 verset 17. 1 Timothée chapitre 5 verset 17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Nous honorons ceux qui travaillent dans l'église, nous honorons les gens dans l'église. Mais il y a des gens qui ont dépensé toute leur vie dans le service de Dieu. Et ils sont des dirigeants, ils sont des serviteurs. Restez en communion avec eux. La communion avec eux, parfois c'est de dire, de les appeler. Vous pouvez ne pas les appeler. Ah, si vous avez l'occasion de diriger, de discuter avec eux, juste passer du temps avec eux, pour, discuter avec eux. Vous voyez, Moïse avait sept temps de découragement. Jésus également avait sept temps de découragement. L'apôtre, le grand apôtre, il avait aussi sept temps de découragement. Vous voyez, sept temps d'emprisonnement là, sept moments, il avait besoin de soutien. Également, nous aussi, nous devons aussi être en communion avec eux. Que les anciens qui dirigent bien soient jugé digne d'un double honneur, sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le I, c'est que nous devons, nous devons leur tenir informés. Nous devons leur informer, nous devons les informer. Peut-être votre enfant veut se marier. Votre enfant veut se marier, votre fille veut se marier. Vous devez informer à votre dirigeant, vous devez tenir informé. Passez l'information, vous pouvez voyager vous peut-être vous ne voyez pas à l'essai mais vous le voyez quelque part, vous, informez votre serviteur de Dieu qui est sur, sous vous. S'il y a quelque chose dans l'église, vous, informez ces serviteurs de Dieu-là, même si c'est bon ou mauvais, ils sauront que l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir porte des fruits. Cela va apporter la joie dans leur cœur. Quelque chose de bon se passe, on, on, ne leur passe pas l'information. Quelque chose de, de, de, mouvant, de bon se passe et vous avez lancé les affaires, ça prospère et vous, vous gardez cela, vous ne dites rien. Parce que un moment des problèmes, on court vers ses serviteurs pour aller vers vous dire Ah, parce que ah, oh, tu penses que je sais Dieu, mais je te dis, les choses sont en train de s'effondrer. Lorsque les choses étaient bonnes, il n'y a pas d'information. Il y a des bons témoignages, pas d'information. C'est lorsque les choses vont mal, vont de mal en pire, qu'on nous informons les dirigeants. Je prie que les choses vont changer vous allez être des porteurs de bonnes nouvelles. Vous serez des porteurs de bonnes nouvelles. Vous aurez des bonnes nouvelles. Vous n'allez pas avoir quelque chose qui va donner de, de l'hypertension à vos dirigeants, de la tension à vos dirigeants, de la crise cardiaque à vos dirigeants, mais des bonnes nouvelles qui vont les ragaillardir. Et lorsqu'il y a les bonnes nouvelles, vous ne regardez, vous ne gardez rien en retrait. C'est là la communication interactive entre les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Voyons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 1, 11. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Koué qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y a l'information juste, l'information appropriée. Ensuite, nous prions pour eux D'autres pensent que euh, les serviteurs de Dieu sont trop forts. Les serviteurs de Dieu sont tellement puissants. Hein. On n'a pas besoin de prier pour les dirigeants de session. Dans l'église, les, dirigeants de département. On n'a pas besoin de prier pour eux. Non. Nous avons besoin de prier pour eux. Voyons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1. 2 Thessaloniciens. Serviteurs de Dieu, nous avons besoin de la prière. 2 Thessaloniciens. Nous sommes des dirigeants, des pasteurs, priez pour nous. au frère, priez pour nous. Parfois, nous sortons pour l'évangélisation peut-être et les résultats ne sont pas vraiment correspondants. Priez pour nous, priez pour nous, au reste frère, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers car, car tous n'ont pas la foi. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur... Notre communion, c'est avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ensuite, nous avons la communion avec les saints. Numéro 3, nous avons la communion avec les serviteurs de Dieu. Maintenant, je vais diviser le message en trois parties. Premier point, le commencement et la construction. Le commencement et la construction de la véritable communion. Deuxième point, les limites et les blocages contre la communion véritable, il y a les blocages, il y a des limites, euh, des frontières, il y a des limites, euh, il y a des blocages contre la vraie communion, les limites et les blocages contre la vraie communion. Troisième point, la colonne vertébrale et le lien de la véritable communion. La colonne vertébrale est le lien de la vraie communion. Point numéro un, c'est quoi Dites-moi, c'est le commencement et la construction de la vraie communion. Vous n'allez pas faire la construction si vous ne commencez pas. il y a toujours le commencement de quelque chose. Le commencement et la construction ou l'édification de la vraie communion. Voyons 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur, il dit, c'est Dieu lui-même qui nous appelle à la communion de son Fils. Pourquoi l'a-t-il fait il dit, il nous envoie la parole de la repentance. Comment le fait-il Il envoie ses prédicateurs, ses gagnants d'âme envers nous, et il nous prêche la parole. Et nous nous rendons compte de nos péchés, et nous nous rendons compte que nous sommes des pécheurs, et que nous sommes morts dans nos péchés. Nous nous repentons, nous invoquons le nom du Seigneur, et nous sommes sauvés. Maintenant, nous sommes amenés dans la communion, dans l'union, dans la relation, dans la communion avec Christ. Il s'agit là du salut. Voyons dans Jean chapitre 17, l'évangile de Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est la vérité. Ici, Jésus priait pour ses disciples. Il priait pour qu'ils soient sanctifiés. Pourquoi Afin, le verset 21, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin que ceci soit un à nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. La sanctification garde, nous garde dans la communion. La sanctification attendrit nos cœurs, rend nos cœurs tendres. La sanctification ôte la dépravation et nous amène à voir l'amour profond que ce que nous étions, ce que nous avions. Acte chapitre 11. Acte chapitre 11. Verset 15. Acte chapitre 11. Verset 15. Acte des apôtres, chapitre 11, verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il s'agit là du baptême dans le Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu Vous voyez Avant ce temps, précis, ils n'ont pas il n'y avait pas eu une communion profonde entre Pierre et la maison de Corneille. Pierre se dit, bon, bon ils m'ont invité, j'irai prêcher. Il a commencé par prêcher. Et il a commencé par prêcher comme un prédicateur invité, comme un prédicateur étranger, comme quelqu'un qui vient de la nation des Juifs. Et alors, il a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Et tout a changé. L'unité est venue, l'unité est venue, l'unicité lance le même Saint-Esprit que nous avons reçu. Dieu a donné à ces gens-là. Et il y avait l'unité parmi ces personnes. Et il y avait la communion parmi ces gens-là. Lorsque Pierre est reparti vers les croyants à Jérusalem, il dit, les croyants disent, qu'est-ce que tu as fait Tu es parti vers ces, ces païens-là et tu as communié avec eux. Et tu as mangé avec eux. Pierre dit, vous savez, ces gens-là ont reçu le même don du Saint-Esprit, le même don du Saint-Esprit, le salut nous amène à être en communion avec Dieu, mais la sanctification nous amène en profondeur, en profondeur, mais le baptême nous amène à être plus élevés, à être plus enrichis, plus que nous l'étions. Mais après cela, nous pouvons commencer par construire cette communion, parce que cela a commencé. Cela a déjà commencé hein, parce que nous sommes sauvés. Cela a commencé lorsque nous sommes sanctifiés. Cela a commencé quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons commencer à construire, édifier, édifier, construire. Voyons dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une théorie, c'est pratique. Un amour pratique. Vous faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. vous. Ils ont besoin de quelque chose. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Et vous avez ces choses. Vous pas, il n'a pas besoin de dire, ah, j'irai vers mon pasteur. Vous n'avez pas besoin de dire, ah, il faut que j'aille d'abord vers mon pasteur, prendre la permission avant de donner ces choses au frère qui est dans le besoin. Vous avez quelque chose et quelqu'un est dans le besoin et vous devez aider cette personne. Vous devez vous lever pour aller pouvoir à ce besoin. Nous devons être prompts à satisfaire aux besoins des autres. Nous devons être prompts à aider, à relever les défis dans la vie des autres. Parfois, on peut sentir un peu de disconfort en nous. On peut sentir que nous sommes mal à l'aise. Peut-être quelqu'un est en train de frapper à la porte à un moment indur. Eh, nous parlons de la communion maintenant. À cause de l'amour, vous allez vous lever à cette heure indue. Vous n'allez pas vous le... dire, ah, qu'est-ce que tu veux à cette heure-ci Tu, qu'est-ce que tu veux Si c'était toi-même qui voulait l'attention et que quelque chose, vous devez vous dire, il doit y avoir quelque chose de sérieux qui a poussé ce frère à venir vers moi. Cela ne serait pas vraiment difficile pour toi parce que par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Je dis, nous le ferons par la grâce de Dieu. Que nous puissions nous aimer les uns les autres comme nous, comme il nous a aimés, aimez-vous les uns les autres. Comme, comme, comment, comment, nous devons nous aimer comment, comme Christ nous a aimés. Il sait que nous pouvons le faire, c'est pourquoi il nous dit de le faire. Vous pouvez le faire et vous le ferez. Je dis, vous le ferez. Voyons le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La fondation, le fondement de la véritable communion, c'est l'expérience du salut authentique. Les ténèbres ne peuvent pas communier avec les ténèbres. Les démons et Satan ne peuvent pas communier avec Christ. Les, les, les hôtels, les occultistes ne peuvent pas communier avec euh, l'église. Les cananiens ne peuvent pas communier avec les véritables israélites. Les rétrogrades les pécheurs ne peuvent pas communier avec les saints et les croyants. Après ce commencement de la communion, après ce commencement que, où nous sommes appelés à, au salut, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, nous progressons et nous nous aimons les uns les autres. Lisons Romains chapitre 12, nous voyons Romains 12, verset 10. Romains 12, 10. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il y a l'amour fraternel. Ne soyez pas cruel envers les gens. Ne soyez pas arrogant envers les gens. La façon dont vous regardez, certaines personnes, la façon dont ils regardent d'autres, et vous les regardez au point, ils vont se voir comme ils sont moins que des moins hommes, des sous-hommes. Vous devez donner de l'attention aux gens, donner de l'attention à leurs besoins. Il s'agit là de la communion dont le Seigneur parle. Ce que nous devons user de, devons user d'amour. D'amour les uns envers les autres. Les, les uns envers le par honneur user de prévenance réciproque. Peut-être cette soeur, vous devez faire quelque chose. Une soeur est mieux, meilleur dans une chose à faire, vous aussi vous devez chercher un domaine dans lequel vous êtes bon. Et peut-être vous dire, ah, la sœur est bien dans ce, dans ce domaine, et on vous, achète, on vous choisit, vous dit non, cette sœur est meilleure que moi dans, cette domaine, dans ce domaine, je, ah, je laisse, je vais laisser, je vais laisser, oui, moi je viendrai après toi, laisse cette personne faire, elle fera après moi, ou bien son frère fera après moi, c'est là la prévenance, vous préférez que l'autre aille avant vous, peut-être il y a euh, l'opportunité d'aller en mission, en mission dans notre, dans nos groupes, dans notre pays. Peut-être, oh, tel est disponible pour aller. Mais lui, la seule opportunité qu'il a pour faire mission, c'est maintenant. Parce qu'il a le il a un temps libre au service. Et un autre frère dit, frère, je pense que tu enseignes mieux que moi. Et là-bas, ils ont besoin de quelqu'un qui peut vraiment enseigner. Mais le Seigneur va t'aider. Je serai en prière avec toi. Je, veux, je préfère que tu ailles nous donnons l'opportunité aux autres afin que l'œuvre de Dieu puisse prospérer entre nous mains ensemble au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de conflit interne, de querelles internes. Ayez les mêmes sentiments les uns les autres. N'aspirez pas à ce qui est levé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Je prie que le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions nous servir les uns les autres. Vous passez du temps à penser aux autres pour dire, qu'est-ce que je peux faire pour tel ou tel frère, telle sœur Galate chapitre 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais, qu'est-ce que nous devons faire Rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. C'est pas que vous êtes toujours assis, pieds croisés, mais croisés quelque part. Pour des, vous devez, à un mois de... Quelqu'un d'autre doit s'asseoir et vous allez servir cette personne. Ah, tu m'as donné ceci, moi je fais ceci pour toi. Ah, ah, tu as, fait, tu as pris par cette direction, moi je prends par l'autre. Ça veut dire que nous nous servons les uns les autres. Nous nous aidons, nous nous assistons les uns les autres. Ephésiens chapitre 4, versets 2 et 3. Ephésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous supportant les uns les autres avec charité. Parfois, les gens peuvent faire des choses dont ils ne sont pas conscients. Nous sommes dans la communion. Par exemple, on pose la question, quelqu'un se lève pour prendre le micro. Celui qui enseigne n'a même pas dit, ah, s'il vous plaît, tu peux répondre à la question. Il aime tellement la parole de Dieu, il veut dire quelque chose ce qui dit peut ne pas être la chose la plus profonde, plus importante, mais il est content à répondre. Mais nous supportons avec le comprenant. Et une question vient. Ah, le même frère lève la main encore. Avant qu'on l'appelle, il est déjà debout pour prendre le micro. Peut-être il est seulement content de ah j'ai rétrogradé avant maintenant maintenant comme je dans le Seigneur je dois donner toutes choses tout ce que j'ai au Seigneur et de manière temporaire il a oublié que nous nous, nous qui restons nous sommes là nous voulons servir le Seigneur permettez le permettez le permettez le de faire c'est son temps d'être joyeux d'être content de contribuer à la compréhension ne, le condamnez pas, ne le méprisez pas. vous ne comprenez pas pourquoi il agit de cette manière. Nous supportons les choses. Il y a des choses dont nous ne pouvons pas vraiment être d'accord, mais ce ne sont pas des choses de péché, mais que ce qu'il fait maintenant là, ce qu'elle fait maintenant, c'est ce qu'elle fait maintenant. Parfois, cela peut être des erreurs directes. Par exemple, quelqu'un fait quelque chose, il s'est habillé d'une certaine manière là, et vous dites, ah pourquoi il s'habille comme ça Pourquoi elle s'habille comme ça Ne soyez pas direct, n'allez pas de manière pour attaquer directement, pour dire, tu sais, je suis dirigeant, ne parlez pas. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Si vous discutez avec cette soeur directement, correctement, vous allez comprendre au fond les raisons pour lesquelles elle porte ce qu'elle porte. Nous, nous comprenons et nous supportons les uns les autres. il y a des différences, des particularités que nous avons, les différences et nous sommes vraiment patients à nous supporter les autres. Et il y a un temps que Dieu va prendre pour débarrasser toutes ces choses de nos vies. Et en ce moment, nous devons vraiment supporter pour ne pas laisser ces choses nous empêcher d'avancer. Mais Dieu merci, nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous n'allons pas permettre à ces choses de nous empêcher d'avancer. Ces choses de détruire l'œuvre de Dieu à cause de ces petites, petites erreurs. Voyons, dans le verset 3, dans le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lion de la paix, le lion de la paix. Toujours dans Ephésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonner en Christ. Dieu nous donnera de la grâce. Nous parvenons au deuxième point, les frontières ou les limites et les blocages contre la vraie communion. Ça veut dire que nous ne devons pas établir les, limites, c'est que nous devons honorer. Voyons Éphésiens chapitre 5, verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 11 et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il s'agit là des frontières à ne pas franchir. La commune a des frontières, des limites. Nous n'acceptons pas toutes choses, mais nous acceptons la totalité de la parole de Dieu. On dit, ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret les frontières, les limites que la parole de Dieu a établies, que Dieu lui-même a établies dans, autour de la communion des enfants de Dieu. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Cela veut dire que tous ces incroyants, ils le sacrifient aux idoles. Ils le font dans l'ignorance. Ils le font peut-être parce que c'est leur tradition. Mais ils disent, nous ne devons pas être en communion avec eux. ne devons pas prendre part à ces choses-là, à ces sacrifices-là. ne pas être en communion avec eux. Dans le verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons nous devons vraiment être prudents. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous devons prendre attention, faire attention pour ne pas prendre pas à la religion des ténèbres, pour ne pas prendre part aux puissants des ténèbres, aux puissances occultes. Voyons dans les limites que Dieu a établies et les blocages contre la vraie communion. Nous allons ôter ces blocages de notre communion 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, selon ma frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Vous voyez, il dit, si quelqu'un dit qu'il est un croyant, il mène une vie rétrograde, une vie déchu et il vit dans la, dans la fornication, il ne se répand même pas. C'est pas qu'il a le sentiment, le repentir, qu'il a vraiment fait quelque chose de mauvais, mais peut-être il est ravisseur, il est quelqu'un qui, qui crie, quelqu'un bagarreur, qui peut se lever dans la salle, comme pour crier sur d'autres personnes et que les surveillants et d'autres vont chercher à le calmer pour dire laissez-moi tranquille, laissez-moi. Et la main, dont vous voyez cette personne réagir. Il n'y a pas des évidences du salut en elle. Et nous ne devons pas encourager de telles personnes, nous ne devons pas être en communion avec de telles personnes. Il nous dit dans 1 Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Dans 1 Jean, 1 Jean, chapitre 5, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, c'est que Dieu, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous menons, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité ouais, personnes qui disent, ah, ils vivent dans la lumière et qui vivent dans, dans les ténèbres. Alors, si nous vivons dans les ténèbres, nous sommes menteurs. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si nous vivons dans la lumière, nous allons vivre de manière directe, transparente. S'il y a une erreur, nous corrigeons l'erreur. S'il y a une une euh, négligence là-bas. Nous allons au Seigneur dans la prière et il nous pardonne, il nous ramène sur nos genoux et il nous ramène à l'œuvre. Mais et d'ici si quelqu'un dit, il marche dans les ténèbres, il ne peut pas recevoir la communion. Mais lorsque nous sommes dans nous sommes en communion mutuellement les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifiera. Et nous n'allons pas rester dans les choses mauvaises au nom de Jésus. Je vais dans l'Ancien Testament. Deux Chroniques, Deux Chroniques 19, verset 2. Les limites établies autour de la communion. Les limites à ne pas franchir. Ne pas nous permettre d'être tellement sentimentaux pour être en communion avec n'importe qui, tout le monde. Deux Chroniques 19, verset 2. Deux Chroniques 19, verset 2. J'ai eu fils de Anani, le prophète. eu fils de le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel Ouais, les gens, les gens qui sont justes, qui sont purs. Est-ce que les gens qui sont méchants ne donnent pas. Euh, nous posons la question, est-ce qu'il faut leur donner à manger ou pas Pour le faire, mais non pas les amener en communion. Est-ce que doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel À cause de cela, l'éternel est hérité contre toi. Le jugement s'est abattu sur Josaphat parce qu'il s'est mis en communion avec Akab. Vous ne serez pas en communion avec les Cananéens, vous ne serez pas en communion avec les, les vous ne serez pas en communion avec les Égyptiens. Vous allez tracer la ligne clairement et que, à moins qu'ils ne se répandent pour venir au Seigneur, ça n'a pas de somme que vous pouvez être en communion avec eux. Somme 94, verset 20. Somme 94, verset 20. Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône et eux qui forment des décès iniques en dépit de la loi, il y a deux qui forment des projets pour détruire le peuple de Dieu, détruire l'évangile, pour détruire. Et ils s'asseyent sur le trône de l'autorité et ils font le mal. Ils prennent des lois, des lois qui vont détruire l'œuvre de Dieu. Vous ne serez pas en communion, vous ne serez pas d'accord avec ces personnes, peu importe les conséquences de cela. Les méchants te feraient siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste, ils sont en autorité, en position d'autorité, et ils se rassemblent contre l'âme, la, vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Vous n'allez pas mettre en communion avec de telles personnes, de telles autorités, au nom de Jésus. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne peut pas être en communion, ne peut pas maintenir la communion avec quelqu'un, avec un groupe, avec une assemblée qui est impliquée dans l'idolâtrie, impliquée dans le syncrétisme. Cela dit que un peu, un peu la Bible, un peu la tradition, un peu l'occultisme, tout un mélange euh, où ceux qui sont dans la fornication, dans l'adultère, dans l'apostasie, toutes ces choses, ou ceux qui sont dans la fausse doctrine, tous ceux qui sont dans la sorcellerie, dans les ténèbres d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur nous gardera sains et purs dans sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous abordons le troisième point. La colonne vertébrale est le lion, le lien de la vraie communion. La colonne vertébrale est le lien de la vraie communion. Comment peut-on avoir la vraie communion Quand comment pouvons-nous avoir la colonne vertébrale La colonne vertébrale, c'est lorsque quelqu'un peut se tenir. Les os que vous avez, ce sont ces os qui vous aident à tenir, qui, à tenir droit. Il s'agit là de la colonne vertébrale. Si la colonne vertébrale n'est pas présente et toutes les autres parties sont là, vous ne pouvez pas tenir droit. Vous ne, vous ne pouvez pas vivre comme un véritable homme. Mais lorsque vous avez la colonne vertébrale en place, c'est la même chose pour nous les chrétiens. Lorsque vous avez la colonne vertébrale, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Nous voyons Lévitique, la, la colonne vertébrale de la communion. La communion dans la famille, la communion dans euh, le troupeau de Dieu, dans l'assemblée, dans la société, dans nos milieux de travail, la communion partout, dans nos églises locales, dans nos districts, dans nos groupes de districts, dans nos églises, dans nos églises au niveau communal, départemental. Nous voyons Lévitique 6, 2. Lévitique 6, 2. Lévitique 6, 2. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste resta sur le foyer de l'hôtel. toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûla sur l'hôtel. Ouais, quelqu'un a fait quelque chose, quelque chose qui est prise et pris par extorsion. Lorsque vous trouvez ces choses qui est perdu. lorsque quelqu'un est dans les choses coupables, il doit restaurer, et doit restituer tout ce qu'il a pris de manière violente. Et les choses qu'il a pris de manière, de manière détournée, Ici, nous voyons que le message était clair. Parce que nous avons la confiance l'un envers l'autre. J'ai confiance en toi, tu as confiance en moi parce que nous sommes en communion. Maintenant, autant de tentations. Vous faites sortir, sortir quelque chose. Vous avez fait quelque chose et vous êtes tombé. Et vous n'avez pas pu tenir selon la parole de Dieu. Ce n'est pas que c'est la communion, la communion. Si nous devons maintenir la communion, voici la colonne vertébrale. Vous devez faire la restitution. Les choses que vous avez volées, vous devez restituer. Les mensonges que vous avez proférés, vous devez corriger. Les choses que vous avez faites pour détruire la communion, vous devez corriger ces choses-là. C'est ce que l'Ancien Testament nous dit et ce que la Bible nous dit. Et Jésus-Christ dit la même chose dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 23. Peut-être quelqu'un ne veut pas faire ceci, il n'y a pas d'évidence de ça. Si vous êtes vraiment sauvé et que vous êtes vraiment un enfant de Dieu, que vous avez volé quelque chose, que vous avez rétrogradé, que vous avez fait quelque chose que vous ne devez pas faire, vous faites la correction, vous faites la restitution. Si vous avez la grâce, cela sera fait. Si vous n'avez pas cette grâce, si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez pas la grâce. Vous ne pouvez pas entendre parler de la correction, de la restitution, de la justice. C'est parce que vous n'avez pas la grâce. Si la grâce de Dieu est présente, vous avez prié, le Seigneur vous a pardonné et les choses ont, ont changé. Maintenant, vous n'avez pas la pensée de continuer dans ces mauvaises choses. Maintenant, vous faites la restitution. Matthieu chapitre 5, verset 23. Matthieu, Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, peut-être vous êtes une femme et vous voulez offrir vos chants à l'Éternel, vous vous souvenez que votre commune à la maison, ce n'est pas bien. Votre mari n'est pas content de vous. Vous, votre mari dit, ah, c'est parce que l'église ne sait pas ce qui se passe avec cette femme-là. Si l'église savait, elle n'allait pas permettre à ce que cette femme chante. Alors, vous, vous devez corriger cela, repartir vers votre mari pour dire, ah, je suis désolé de tout ce que j'ai fait. C'est pas ce qui m'a poussé à faire cela. Et vous réglez cela. Maintenant, vous pouvez avancer pour faire votre offrande. Mais les gens qui vont parler n'importe comment, agir n'importe comment, et ne savent même pas que quelqu'un est offensé, ils blessent des gens ou pas, et ils ne savent se rendent pas compte des mauvaises choses qu'ils font. Ils se disent, non, ce qui importe, ce qui importe, c'est mon don, c'est ma capacité, c'est ma compétence, c'est ce que moi je donne. Non, ce n'est pas là la chrétienté. Dans la communion, nous corrigeons les choses qui sont mauvaises et nous faisons la restitution. Voyons dans le verset 23. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Cette restitution est nécessaire. Luc 17, verset 3. Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Vous voyez ce point Il dit, dans notre communion, dans nos relations, dans nos interactions, nous pouvons nous offenser. Il dit alors, si ton frère, si ton frère a péché, reprends-le, ne garde pas la malice dans le cœur. Je ne vais pas parler. Si je parle ils ne vont pas me comprendre. Ils vont croire que je suis en train de me plaindre. Et ils vont penser que c'est moi qui ai de problème, c'est moi qui parle toujours. Alors laissez-le, je ne vais rien faire. Non, vous ne pouvez pas faire comme ça. Si vous voulez maintenir la communion, voici la colonne vertébrale de la communion. Vous le reprenez, vous le reprenez. Et vous dites ceci est mauvais. Pourquoi pouvez vous le faire Comment pouvez-vous faire ceci Ce n'est pas juste. Le croyant ne peut pas agir comme ça. Tu m'as blessé, tu m'as offensé tu n'aurais pas dû faire ceci. Et s'il se répand, pardonne-lui. Oui, s'il a grand pour dire, ah, vous parlez de pardon, pardon, pardon. Ce qu'il pense comme pardon, il dit, ah, quelqu'un fait quelque chose, bah, je te pardonne. Et il, répète cette chose-là, il n'y a pas de repentance. Il dit, ah, je te pardonne. Ce n'est pas la Bible. Ce que Jésus a dit, Jésus a dit, prenez garde à vous-même si ton frère a péché, reprends-le. Ce n'est pas que tu vas garder silence. Reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, cette fois, dites-moi, dans un jour. Et qu'est-ce qui suit Cette fois, s'il revient à toi, disant quoi Dites-le moi, je me répands. C'est important. Dans la communion, il doit avoir la repentance. Vous ne devez pas continuer à marcher marcher sur les, doigts, les orteils de quelqu'un, toutes les fois pour dire, ah, nous sommes chrétiens, pardonne-moi, hein. tu marches sur les orteils de quelqu'un, ah, nous sommes des amis, pardonne-moi, tu marches dans leur, dans leurs, dans affaire, tu marches dans leur, tu travailles dans leur société, dans leur école, et tu fais des choses qui sont contre la volonté de ah, nous sommes chrétiens, pardonne-moi. Il dit, lorsque ils reviennent il revient à toi pour donner pardon, pour dire, ah, pourquoi je suis comme ça Je suis vraiment désolé. Je l'ai fait encore. Je n'aurais pas dû faire ça. Regarde ce que je t'ai fait encore. Et maintenant, il affiche la repentance sincère. Il dit, tu dois lui pardonner. Je prie que le Seigneur donne la compréhension. Voyons dans Jacques, chapitre 5. Jacques, Jacques 5, 16. Il y a d'autres qui mettent l'accent sur la prière. La prière, la prière. Jean 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a parfois, j'observe d'autres personnes, ils font des choses mauvaises et ils savent que vous avez attiré leur attention et qu'ils ont attiré votre attention et ils savent que ceci est mauvais alors de faire, au lieu de faire ce que la Bible recommande, allez euh, confesser les uns les autres, ils vont venir vers vous pour dire, ah, mon frère, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin de la prière. Et ah, tu sais, ah, je regarde, qu'est-ce que tu veux prier pourquoi Je prie, juste prie pour moi, qu'est-ce que je prier pour Je pourquoi ils veulent cette prière pour couvrir le mal, la chose mauvaise qu'ils ont faite. Ils veulent la prière pour couvrir les mauvaises choses qu'ils ont faites pour qu'on puisse survoler cela. Mais si nous ignorons ces choses-là, peuvent, vous nuire. La Bible dit, sans, la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Alors, si vous couvrez cela par la prière, chaque fois que vous faites quelque chose de mauvais, et vous couvrez cela par la prière, et vous pensez, à ah, que quelque chose de mauvais va vous arriver, vous courez pour dire, prier pour moi. Non, ce n'est pas la Bible. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Après cette confession et la repentance, priez maintenant les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. L'apôtre Paul était vraiment gêné par rapport aux Corinthiens. Voyons dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. L'apôtre Paul nous dit dans le verset 20, « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qu'ils ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Il ne savaient pas de dire communion, communion, communion. Oui, je, nous nous aimons. Oui, je vous aime. Nous nous aimons. Oui, je t'aime. Mais même si on, s'aime, nous devons corriger les choses. La popo dit, tu sais, la communion ne peut pas continuer. Lorsque je viens vers toi, je, je dois affronter ceux qui ont commis la fornication, l'impudicité et qui ne se sont pas repentis. La repentance est importante dans la communion. Voyons Marc chapitre 9. Marc 9, 15. Marc 9, verset 15. Dans Marc 9, verset 15. Marc 9, verset 15. Le sel est bon, mais lorsque le sel perd sa saveur, à quoi servirait-il voyez, nous devons maintenir la paix les uns avec les autres. S'il y a dans l'assemblée des enfants de Dieu, nous devons maintenir la paix. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il était créé à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui quoi à manger. Si la soif, faites quoi Donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre quoi Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le Seigneur nous donnera la grâce. 2 Corinthiens 13, verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Je dis, vous serez parfaits. Soyez dans la perfection. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Est-ce que nous pouvons avoir un même sentiment Est-ce que nous pouvons marcher dans la même direction Est-ce que nous pouvons être unis Nous sommes déjà unis au nom de Jésus-Christ. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs vous voyez, dans le, dans le verset, dans le verset précédent, on a parlé de la paix. La paix, la paix. Au début, la paix. Au milieu, la paix. Voyons, la paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère voici ce qui se passe dans la vraie communion. Peu importe, peu importe les choses qui se passent. Au reste, frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loi. Ne pensez pas aux choses négatives. Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le lieu de paix sera avec vous. Et cette paix qui dépasse toute intelligence sera dans votre cœur sera dans votre famille. Elle sera dans vos enfants. Cette paix sera dans votre église locale et dans toute notre église en général au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Je pensais que vous allez dire Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut le faire Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il nous gardera unis et tout ce qui bloque l'unité, tout ce qui s'oppose à l'unité et à la communion, le Seigneur va les ôter de nos cœurs, de nos églises, de nos familles au nom de Jésus. Et là, le Dieu de paix sera avec vous. Et il sera avec nous tous. Tout ce, dont nous, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons être, afin que cette paix règne dans nos cœurs, dans nos vies, le Seigneur le fera, A commencer dès ce soir au nom de Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle. Et c'est lui qui le fera. Levons-nous et parlons au Seigneur dans la prière. Amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière. Il est un Dieu de paix. Il donnera la paix. Amenez toutes choses dans la prière. Dites à Dieu que vous serez un agent d'unité, un agent de communion, un agent de la communion avec les enfants de Dieu, avec le meilleur, et vous serez parmi eux.